الحمد لله أول بلا بداية الحمد لله آخر بلا نهاية الحمد لله من تكلم سمع الله كلامه الحمد لله من عاش فعلى الله رزقه الحمد لله من مات فإلى الله منقلبه الحمد لله العلي الأعلى الحمد لله على العرش استوى الحمد لله له الأسماء والصفات العلا الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله الذي أحيانا الحمد لله الذي رزقنا الحمد لله الذي أتم علينا الصحة والعافية الحمد لله عاننا على صيام رمضان الحمد لله أعاننا على قراءة وتدبر القرآن الحمد لله أعاننا على إقامة الصلوات الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا لك الحمد إلهنا ومولانا لك الشكر إلهنا ومولانا نستغفرك أنت الله لا إله عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك سبحان الله وبحمده سبحان له بالإجابة اللهم استجب لدعائنا اللهم اغفر لنا زلاتنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض الدين عنا اللهم واقض الدين عنا بأيدينا إلى فعل الطاعات وترك المنكرات اللهم اشف أمراضنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا وعليك بمن ظلمنا وعليك بمن ظلمنا عليه وجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك اللهم ريحا عليهم كريح عاد اللهم واجعل أيامهم ولياليهم سودا يا ذا الجلال والإكرام أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أحصهم عددا وأمتهم بددا منهم أحدا اللهم وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان اللهم وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأعتق رقابنا من تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيام رمضان واجعله إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه يا أرحم الراحمين ونسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لجمعنا هذا ذنبه اللهم اغفر لجمعنا هذا ذنبه واجعل سعيه مشكورا وعمله شيء قدير واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم